guys, good morning. Meron tayong bagong segment sa ating MDJ.tv. And today, ang bagong segment natin is magpa-play tayo ng mga Pinoy Rock Mixtape. And syempre, ito ngayon ang papatugtugin natin. Patutugtugin natin sila isa-isa. Tapos meron tayong isang patutugtugin na mahaba. Para maiwasan natin yung <laughs> alam nyo na. Ang feature natin today is ang Lyrical Assault. Album to ni Tony Chrome and Lowdown ng 187 Mobsta from the Ashes. Ito ang kanilang tracklist. Number one is Umanda. My World featuring Josh Hush. pagkakaisa. Walang pagkakaisa kung kanya-kanya may pag-asa pa ba? Sa tingin ko'y wala na kapit lang kapatid Tayo ay tatawid hanggang makamit ang pagkakaisa Walang pagkakaisa kung kanya-kanya may pag-asa pa ba? Sa tingin ko'y wala na kapit lang kapatid Tayo ay tatawid hanggang makamit ang pagkakaisa Hola! Yo, ang bilis na talaga lumipas ng panahon Parang kailan lang mula noon hanggang ngayon Magkakasama sa mga kulitan ng barkada Inuman, alaala puno-puno ng pag-asa Pero ilang taon na din ang lumipas At ang paborito kong groovin Ngayon, Simulan na natin ang party Sa pagiginig sa Malari sa Makati Maghahanap tayo ng mga chicas na the best Chick, chick, chick Siyempre fresh, just boom At sumabay dito sa tunog Walang tatama rin Gigisingin ang mga tulog Shake, shake, just move your body Walang malulungkot lahat Happy, happy Dapat steady sa mangyayari Booty shaking, woo! Sexy, sexy Pag natapos ay shot muna na beer Tapos dun sa upuan Relax na muna, chill Come on, bounce Next is ang Salamin. Featuring Tutay. Huwag kang mamusga, di mo pa ako kilala Huwag mo nang atayin pa ang sitwasyon ay lumala Tumingin sa salamin at punahin Para makita sa sariling duming kailangan tanggalin Yan ang hirap sa katulad mong bobo Na mahilig maghusga ng tao Kapag nakatalikod kung ano-ano ang sinasabi Di mo maintindihan kung ano ba ang galit Hindi, sa madali may mga tao na walang magawa sa buhay Akala mo sila'y perfecto Di naman makatingin sa mukha ko ng diretsyo Saksak pa, sige okay lang Kahit anong gawin nyo di nyo ko manilig lang Sanay na ako sa mga tulad ninyo Huwag magulat kung bakit ako nagkaganito Tumingin ka sa salamin At mga bagay-bagay ay alamin Bago mangusga, bago manguna Siguraduhin mo dahil baka madapa ka Siyempre. Sumabayang gustong gumala Wala Sa album din to ni ano eh Third floor Sumabayang gustong gumala Sumabay Sumabay Sumabay Sumabay Sumabayang gustong gumala Wala Sumayaw ang gustong gumala Wala Sumabayang gustong gumala Sumabay Sumabay Sumabay Sumabay Duyumot kapag ikaw ang nasa dance floor Huwag ka maiilang pag Lupang Tinubuan featuring God's Will, My Cosa, Innocent One, J Skills, at Pista Blaze. Inilalagay lamang tutok sa mapa Kundi ka re-respect malamang mapasama ka Sa mga nilalang na di mo na naisip subukan Na ang layunin ay ipagmundi ang kalalupang Pinagtawa sinilang ay di lamang tulog sa mapa Hindi ka re respeto malamang mapasama ka Sa mga nilalang na di mo na naisip subukan Na ang layunin ay ipagmundi ang kalalupang pinukuhan ay isang aralin palikulan Hindi matututunan kahit sa ang eskwelahan Ako hindi isang guro Kaya ayoko magturo Ako yan dito papainit ng mga guro-guro supremo Ang aking estilo Tulad ni Bonifacio ta intin sa aking pangarap Dedikado, disiplado at marunong makipagkapwa tao Ikaw at ako, pare-pareho tayo Istigo ng kahapon patungo sa bagong siglo Sa lupang tinubuan ko rin dapat ang sa iyo Ulanin man o bahain man Kahit tabunan ng lakas ng lindol Ako'y lalaban Sige tingnan ninyo aking pinanggalingan Bago nyo ako litisin at inyong husgahan Mahirap, mahirap Malungkot, dikit-dikit ang tirahan Kaya mataas ang pangarap, minister, panganiban Ito ang lugar na aking pinagmula Lahat ng plano ko, dito ko lahat sinimulan Mula nung bata hanggang lumaki at nagkaisip Mga ko sa buhay, dito rin nasilip Natuto umibig, dito natuto magmahal Astig ang mga tao pero takot sa megapal Dati sinasabi nila na lugar to ng mga siga Lugar na din ito ng mga may pambihirang dila Sa hirap man at ginawa ay pipilitin sila tumayo At hindi hahayaan ang mga pangarap ay lumayo Unti-unting aabutin ng mga pananaw Malagay ito with ang sarili at huwag maligaw Sa tulong ng aking pananampalatay at paniniwala At pagpinagpala sa iba ay magparaya I'm proud na ako'y tagatundo At balang araw makikilala sa buong mundo Mula sa Laguna Ganito ang lahi ng mga pasiglam Nakalapat bukid sa Pilipinas Palamang bayan ay pasiglam Ako rin isang Pinoy lahing hindi may tatanggi Mag-isa utak, pananaw, asal at kulay kung kayo manggi Mga saning lahi na nakalipas na mas lalong tumatag Kapit bisig na umangat kahit matarik ang palapag ng buhay Drigan ng kulay mga bayaning na galing ng dugo Upang ang kalayaan mata mo Lugar ko to, ako'y Pilipino Kutsain man ako sino Bayan ng katipunero na may bakas ng anino Nakatapangan ang pangalan dito kinilala Sa landas ng makabayan Ako'y nasa unang pila Dito na sinilang Naging mapalad na pabilang Kahit na ako maging ikaw San man pinanggaling Halika labi kapatid Sabay na tayo maglapay Malayan natin na makakamit Ang ating tagumpay Isang naiibang lugar mula sa arkipelago Na tinubuan ng mahusay kahit saan mang anggulo Itong mahal kong tundo Pinagmula ng aking tapang Ilang pabayan Nagsasabayan lahat ng gusto pang huma Ipaparating ng mga magaling Ang panibagong lakas butas Sa industriya ng musika ay mag-iiwang bakas Ang mga awitin na isinulat Pare ko'y wag mo ikagulat Gamit ang papel panulat Para aming maipamula Nagrara para sa pangarap Para to'y matupad Iaangat ang aking pangalan Sa lugar mapadpad Tumanggap ng mga respeto Na handa kong ibandera Ang konsepto ko na hindi matutumbasan ng pera Minana sa aking angkan Ang talento taglay Isinasabay ang mga rima na pampaalis ng tamlay Nagsumikap hindi palugyan Sa halip ako man ay nagpursige Kinangingilagan ng mga mga matindi mga awit ko Pakinggan mo sige yeah. Ang puso at isipan sa mga kantang isinulat Ang dugo'y umaapoy sa tuwing mikropono ay hawak Lumalawak ang kaisipan sa paligid na kay sukal At tumibay ang loob na mas matindi pa sa baka Naghula ang aking lahi sa lugar ng maktan Kung saan sila pula po unang nagpakita ng katapangan Dinilayaan magpaalipin sa kahit sinong tayuhan Ang prinsipyong hinawakan ko mula ng isinilang Mapatunayan ko na mas matalas ang mga punyal na galing na pinasahan Taguminit at magdiwan ng pilat habang pag nila ay tinataas Hayaan mo ba mahihitan ka ng mga banyaga Kung lumilibag ka naman ng mga salita na nagbabaga May mahiwaga na kultura na tumiko ng mga isla Binigkis ng isang layunin at natitirang pag-asa Tatlong bituin at isang araw Simbolo ng katapangan Lahing ipinagmamalaki Di nila pwedeng tapakan Tatantasin lirikal lang temang eksakto Na pangunahing layunin ay punan mga pakating espasyo May katakamalating sa mapa ng hip-hop sa Pinas Bilang puok na nag-umapok sa talino at talentong likas Bawat Pagbikas ng balot ng karunungang Hango sa lansangan na di matutumbasan ng anumang pahinang mababasa mo Susingit at latang nagkaklasa ng mga titik Para bigyan buhay ang aking katha Nagatrasan mga nagpupumilit na pinipitan namin kulay Magkamansya, mandag pa sa cobra At sa dragon ng komodo Sa mga nilimbag ko, binura mga kantanot Ibinao ko ng todo Hinakbang ang paa pasulog bilang alay ko sa kapatiran Na mga pangarap ay mailagak para sa distrito ng latian Ang putik na nakapalibot sa akin Bahay tinibuan ay bahay Ang sibulong iwawaksin ng dugot pawis kong alay sa mga kapatid bayan na may kapal Kalooban ng kaukulang husay Na mga multo na nakaraan ay matabunan na sa hukay I'm from the city of Ilsa, Iloilo, the west side I'm from all around the corner giving the people the peace my contribution. Just listen to my songs, bruh. Been doing this rap without no money back, it's so good, bruh. Love to give the streets some music they can bounce to. Well, if you don't dig my style, we're here, so fuck you. This is soul music, baby, I'm just representing ill pride. If you come to my city, jump on my whip and get a free ride. Love to my peeps, them killers and hustlers and my mob squad. Pistols cracking skulls, breaking backs, firing most guns. the road, don't give a fuck about a beer. Don't ever touch my money, ho, or oh, we gon' start some shit. I'm proud to be to be Ilongo yeah for show. No doubt about my status, making money on the low. Just remember the name, the Mr. The Blaze Reinforcement. The city will shake upon the coming of the master movement. Kaya ang aking sinilalang di lamang gulok sa mapa. Kung di ka re-respeto, malamang mapasama ka. Sa mga nilalang na di na naisip subukan na ang layunin ay ipagmundihan ka ng lupang panaguan. Sinilalang di lamang gulok sa mapa. Kung di ka re-respeto, malamang mapasama ka. Sa mga nilalang na di na isisubukan Na ang layunin ay ipagbudian Kanilang lupang pinagmuan Sinilangay di lamang bulok sa mapa Kundi kare-respeto malamang mapasama ka Sa mga nilalang natin muna na isisubukan Na ang layunin ay ipagbudian Kanilang lupang pinagmuan Sinilangay di lamang bulok sa mapa Kundi kare-respeto malamang mapasama ka Sa mga nilalang natin muna na isisubukan Na ang layunin ay ipagbudian Kanilang lupang pinubuan Nice! lyrical assault. Just hush, just hush. I got the rush. Confused beats, beats. 187 monsters. You better listen. Cause you know what? I got you want you to see that you're my only fantasy. I don't care if they hate me, cause I got you, I got you. Oh, baby, I want you to see that you're my only fantasy. I don't care if they hate me, cause I got you, I got you. I bet y'all gonna love me after this one. <laughs> around. See what's the fuss about and swagger down. The mustard shut your mouth. J. O. L. O. and they not flow hot. Hell got cold. They got no shot and time is ticking. It's time and Just mind your business. Find you women and find you bitches. My rhymes direct. See behind the picture. My lines are livid, so the crimes depicted. You addicted to my lines sniffing. You get lifted through my lines spliffing. I get this all about time. Yeah. Mga salitang pinag-isipan at pinag-aralan to kawan na kali Baka tanggaling ng tungo, dumana sa hirap at panakit Nakaabang sa tagumpay Kung ang galit at sa tagal na pangalan tayo at kailanman Hanggang ngayon hindi pa rin sumuko Sa bilangan na darama pumatak ng luha sa mga mata Naging matibay di tumigil marinig lang ang mga salita Mga laman ng damdamin sa loob iligay at hinanapi Na nagdala sa pagsikat ng araw at sa paglubog at pagsigil At sa takdang panahon Oras lang ang makapagsasabi kung kailan matatapos ang hirap at kaligayaan ay maaari We make money sa mabuting paraan Nagtatrabaho kahit pawalan naman Ang akin kong sinisik na naman Ginagawa ko pa para merong patustos Dahil minuminuto pera ay ubos Di ko naman laman minsan saan ako Kaya di mapigilan na tumuluwa kiluwa Dahil yan sa kahirapan ng buhay Paano ko lumaki ka sa hirap Yo, yo, yo, fresh out, fresh out, 2008. Lyrical so about to drop the bomb, yo. <laughs> this will be the all-star track for our album. Yo, we got everybody up in this. We gonna be mobbing with the 187 mobsters. <laughs> Yo, just hush. Drop that beat. Produced by Bureau of Turbulence Kaso Confused Just Hush akin Depensa na makasundalo, sige kaya nyo bang basagin Eto na naman ang makasalita mo rito, hindi man ay di mawawala Ganun pa rin ang mamalakas ang kapag kapag ako pa rin ang siya bumibigla Marami na makainin kapag narinig si Abaddon Makalabo naman ang pagsundalo noon hanggang ngayon At inabot ka na rin ang aming alingaw Ngayon makinig ka sa amin, right here, right now Ang pangalan namin ay masyado ng pamilya Binabayaran na parang buwis sa tamilya Nilitarang pag-iisip at sanay na Actually, ano to eh 13 tracks. Pero may free siya na dalawa. May free siya. Yes! 187 mobs. No down the first. I'll be the first. Oh, kakamano ka. Yo, I'm back once again. Kunin ko ang pangalan ko. Pupunan ng tinta ang papel na plato. Lalapatan ng tunog kung merong espasyo. Di ako magre-resign dito sa palasyo. Kahit pa magkabulgaran, paparada. Masabi lang ang totoo para silusada. Pati hip-hop, meron ng politika. Pag nanilip, baka magkakulitiga. Oops! Alright. Thank you. Hanggang dito na lang tayo. So, sa next ngayon, simulan na natin ang party Sa pagigimik sa Malari o sa Makati Maghahanap tayo ng mga chicas na the best Chick syempre fresh Abangan na lang natin yung next mixtape na patutulogin natin Thank you Isingin ang mga tulog Shake, shake, just move your body Walang malulukot lahat Don't forget to like and subscribe Sa mangyayari